Hola, soy Moisés, tengo cinco años y soy alérgico al fruto seco, a las cumbres, al huevo, a las vacas, a la leche. Y cuando mi mamá y mi papá, y cuando estaba de vacaciones, mi mamá y mi papá me puso en un bocadillo que llevaba leche y cuando llegó la ambulancia me puso en una cosa aquí así y cuando contaba hasta 10 me mm, hacían un masaje y, y, ya podía respirar y me dolía la garganta.